या बारक्या पेलनला पण ट्रेन करायचं बरं का सिंह वाघ बिहार पाहिजे त्यांना आम्हाला कशी भेटत सगळी लांडगं बेंडगं सगळी पाहिजे ती तसं तुम्हाला पण बिली पाहिजे ती आम्ही आहे की तुम्ही नुसता ढोस टाका लाव आपल्या दोघाची हा लाव ओ तुझ्या जोबर राहिला का तू लोका लोका माझं डोकं गरम झालं लोकांनो आर थांब की तू तू थांबला का आमच्या दोघाची चालली ना आमच्यातलं कोणची कल्पना आहे नाही त्याच्यावर तुझी लावायची थांब ओ लोका तू लय जोबर आहे अरे त्याला कमान मारतोय पकड काय लाव माझे बरं हां हा ओ लोक तू जबर लोक नो ए यार त्याला कमान मारतो या काय रे लोक हे मला मारतोय अरे तू कोणाच्या बाजूने का अरे आमच्या दोघांची होऊ दे आधी फकड चौकावत वाचलो रे लोक ही लोयचं जबर अरे ही लोक सगळ्यालाच मारायला लागलं ह्याच्या मेंदूतली काय आळी वळायला लागली काय अरे मस्तकात फरक आहे काय तुझ्या हां आमच्या दोघाची होती ए अरे अवघड खेळ झाला का तुझा आला का तो आता आमच्या दोघांची होती बाबांनो तू परत ये मग येडे काय रे ही हा आमच्या दोघांची होती थांब आता वायच अच्छा आहे काय यार पुढं आपण कोंबडीची मजा करू आधी या की पुढं अरे मागच्या वेळेस तू अंडी खाय गेलता म्हणून चावली होती आता खोडू कोंबडी आहे ही या पुढं नका बी बारक्या वर यार येवर तू जर पुढं फक्त शिफ्टी हात लाव मागणी नका पुढं सरा एवढं काय भेटायला का या घात लावलाय नाही काय करत थांबा मी मागं बघितलंय तिने अरे तुला मागच्या वेळेस अंडी खाय तर म्हणून टाकला चावली होती ये पुढं आला का सारा की पुढं नका लगा हे माकड बार काही पण लोईच्या लागा दिसतोय लगा लगा मी हिकडं असतो तिकडच्या फांदी जातोय तिकडच असतो हिकडच्या फांदी उडी मारतोय आयला काय करावं बरं ह्याला आईच्या गावात भूक तर लय लागली धरून टाकतो ह्याला आता लग पण ह्याला धरायचं लय अवघड खेळ झालाय आर मी काय म्हणतोय ही जर खाली पडलं तर ह्याला थोडंसं खर्चटल पण मी जर पडलो ना माझा मोदला काय बारका पडायचा नाही आयच्या गावात नको बाबा कॅन्सल हे शिखर ए खटके अरे अलीकडे सरक की शिफ्टी टाका गाव माझ्या अरे घर कसलोय का घरटा मारणाच आहे अरे जवळ चाललं माझी वायच गरम वाटतंय सरक अलीकडे हां सरक अरे तू पोटाड काढलंय काय हे अरे पोट काढ वास मारता येईल का तरी म्हटलं घालता येईल का मग त्यांनी काय हे फगाड्या भुडका लवकर लगा नसीबा बेक्या रंग लाया कहला के को मिलाया अपनी वफा के गुल खिल ना पाए हिरो आडाव खेळायला अरे पण गोरच आहे नाही मला जोडीदार बी कोण नाही नाही तीच बरं कातडी फॉरतेरी बॉल बिल जातो हळूच कसं तरी आता पण लय जागोड खेळ झाला राव अरे बिंटूळ कशाला हातात धरतोय अर्धी सोडून अरे काय करायला का ती अरे खेळ उठते बाबा अरे हात सो अरे नका हात लाव अरे ती दिसाय गरीब प्राणी पण ती काय होतंय तिचं गुंड बेकार आहेत बाबा खेळ उठते मरणाचं तोंडाला हाताला काय कर ती सोडून दिलं का नाही हात चांगला तू साबणार बाबा बेकार आहे अरे कशाला तोंडाला हात लावला का तोंडाला उठणार तुला आता जा लवकर अरे साबणाने तोंड बिंड दोन्ही पळ फगाडायला का निवळ तू मला आंघोळ केले केल्या दूध लागतं मी दूध चालू केलंय देतील की तुला बी थांब की कळकाळ की सर मागे काय केले माहिती का सध्या तर मी अर्धा पावशेर स्टार्ट केली आहे माझं दोन लिटर पर्यंत जाण्याचं टार्गेट आहे आता ठेवताना ठेवताना तर ठेवलं आहे मोठं टार्गेट मग बघू पुढं कसं होईल तसं होईल पण दूध प्यायलेलं फ्रेश वाटतं राव आता पायलवान व्हायचं म्हटलं तेवढं करावं लागतं काय लाका तुझ्या विश्वासावर का मी खाताय सुरुवात केली वीर आणि तुझं आला का काम लाका आला का मी जी शिबीला काम दिलं असतं का फास्ट झालं असतं तू काय मानलं होतं मला तुझं माती टाकायच्या आधी मी उकरून ठेवतो भरून देतो काय लाखांनो गपला का अवघड झाला खेळ दु दुसऱ्याची शिबिला दिला असतं पैसे परवडला असता का तू फुकट काम करायला गेलो माझ्या अंगरोड काम आलेलं का असं उरक वय काम का लवकर उरक फास्ट का अवघड खेळ केला का तुम्ही ह्याच्या विश्वास ठेवू नका बरं का हे लय चाबरा आहे आरती करडू आपलं ती मारलं होतं ह्याने आणि लांब बसला होतं जाऊन आणि आपण फेकून दिलं का नाही करडू लांब ह्यो जाऊन खाऊन आलाय संध्याकाळी तू ह्या गोंडा गोळतो आता तो लय मस्का लावला आपल्याला अजिबात त्याला जवळ घेऊ नका चिटकून लय व्हागाड चाप रे मी त्याला अगोदर शारला होता तुम्हीच लाड केलता त्याचा मालकाने गेम आणली हा ती मग तू तू गेम जिंक मी तुला खायला देतो अरे काय सगळं आज घालवलं तरी परत खाल्ली परत दुसरं येतोय आणखीन अरे माझे तर काय काय अवघडच खेळ झालेला का अरे का ही गेम नक्की जिकल का मी लय आबाद लय राव घामाघूम झालो राव लयचा अवघड खेळ झालाय अरे पण हे डोकंच खांजवायची पळे आली गड्या माझ्या अक्कल लोक झाली राव असं शिवलं की असं फाटतंय असं शिवलं की असं फाटतंय आईच्या डोकं खांदवून जॅम झालं राव कोण खेळ झालाय आईच्या कवत काय करावं काय कळा ना कसली गेम आहे काय कळा ना शी सगळं घालावं तरी परत खाली येते या किती तुम्ही सगळं घालवतोय तरी खाली आहेच अरे भोका कोणाचा आलाय बरं मोठा हे फकाड्यांनो लका मी किती भेदू लका दमाने यायचं हा ह्यांना काय तोंडी सांगून कळा नका काय फगाड्यांना किती सांगितलं खाऊ नका म्हटलं तर सरळ चालायचं कळा नाही इकडे रस्त्याने हा मला खावलं की मला फगाड्यांनो लोका कुत्रं का लांड गई लका लांड का के चला बाबांनो आयच्या गावात कुणीरमध्ये मांडला का फाकड्याने चला बेथाडांवर बरं झालं बाबा ह्याची प्रॅक्टिस केली म्या नका प्रत्येक ठिकाणी सावडाच्या कार्यक्रमाला तू हजर आहेस तिथं लका आमची बिस्किट उष्टी करतोय बरे फागाड्या तुला खाऊन टाकतो आता थांब नको लोक मला चवायला लागलो काही ही आईच्या गावातला का ह्याची शिकार माझ्या अंगरुडाला का तुम्हाला सगळ्यांनाच कसं काय वाटतं बरं गाडवाला अक्कल नाही हा लगा मला बस करतोय काय काय करतोय मागणीला का टंगडील धरतोय हा आता कसं काय झाडला हा नाच करायचं नाही परत गाडवाचा त्या लकडबाला माहिती आहे कसं काय हेच का दाखवला होता हा लकडबांनो तुम्हाला डोकराने आणि गाडवाने आहे का नाही टोळक्यान थांबू नका का मग थांबला तुम्ही माझ्या नाता लागणार का तुम्हाला सांगतोय मी मला मारू नका तुम्ही हा माझं जर जोडीदार आलं ना तुमचा भोकणाच होईल हा तुम्हाला अजून दोन वेळा सांगितलंय तिसऱ्यांदा सांगतोय की हो का आलं जोडीदार आता कार पाळताय हा फागाड्यांनो आता तुमचा बोकणाच करत असतो नाटकं करताय वे रे तुम्हाला गाडवाणी सांगून मी तुम्ही झिमट लावताय वे हा आणि टोळक्याने थांबताय आता घ्या बोकणा तुमचा आता करून खायला जाय तिकडे झोपायला तिथं दरवाजाच्या बाजूला दगडे गुळगुळीत तिथं बस तिथे का रत्तोय तुला हा सारखा गादी येऊन पसारतो या हा तुला चावी ना सांगतोय मग तुला हा तुझी केस ही घालते ती मालक मला बंद करेल मग गादी झोपायचं काय माहिती का तुम्हाला हे गोम आहे गोम चावली का कधी मला तर नाही चावली अजून पण म्हणते ती भाऊ लय आग होती लांब थांबा बाबांनो आवड खेळ झालाय सगळा होय लकड बांधनो काल लय धुमासलंय म्हणते तुम्हाला सिंहांनी मला कसं माहिती म्हणजे आर सगळ्या खबऱ्या माहिती आहेत आम्हाला आयला लय चिंबावलंय वाटतं पण हा तुम्ही लकांनो पहिल्यासारखं नाही राहील का आता लय सता आलाय लागा लय गार आलाय <laughs> अवघड झालं इथं बघ रं काय आहे थांब बघतो बरं लगा मलाच का म्हणते ती बघ यो तुझ्या लगा तुम्ही कामाला लाव चल काय का त्याला तुम्हाला सांगून मी लगा तुम्ही सिंहाच्या नाता लागलाय वे हा परत नादा लागते का त्यांच्या अरे रे फाकाड्या हा पुन्हा जर नादाला लागला ना मग असा चिंबीन मग अरे कुठला पक्षी बरं ही लगा लगा लय भारी आहे लगा आईला खायला लय जोरात लागल लगा काय करतो हळू डाय टाकतो ह्याच्यावर बेलय बहुतेक बरं का ती बेलय आयच्या गावात कुठलं बेलय लगा मरना मारणार लगा मस्त वाटतंय शांत वातावरण एक नंबर हवान बिवा भारी ए तुझं झालं का कोकला चालू अरे गप की बाबा लगा शांत वातावरण आहे म्हणून मी आलो या झालं तुझं झालं की चालू अरे बाबा का टेम्परेचर हलावते लका अरे नगोवाल वाल लगा माझा ए मी तुला सांगतोय तुला चिपी सांगतोय मी तुला गपास <laughs> किती मोठी गोरं असू दे मी ताणून लावतो बरोबर <laughs> अवघड झालंय आपलं इम्प्रेशन पडतं लगेच काय करतो मी नुसतं डेअरिंग करतो लगेच बेचे ती आईच्या गावात पण ही अगोदरच पळत आलती बरं का ती आईला कशाला तर दुसऱ्याला बी होणार ही बघतो बरं काय भानकडे मागं तुझ्या अर्शिवया आयच्या गावात रे मला काय सुचना आता काय लागा अवघड खेळ झालं मीच माग राहिलो आयच्या गावात सिंह कुठं काय कळना आयच्या पद हे कातड मालकाने कुठं आणलाय काय माहिती हा गड तू तू आणि मार्ग माझ्यावर नाव घेत आता ह्याला होतीच याला उंदीर असता का नाही मला लगेच ओळखीत आला असता आयला ह्याचं मुंडक साफ सापसुरली घेतोय कसला वाजे तुझी आणि ह्याची शेफ्टी आहे ना गोरफोडी घेतय काय असल बर ही आयला खसखस आवाज कसला येतोय काय ना ए हा गाड्या असली चेष्टा करतात गप डोळ्यात जाईल ती नका भिंगू तिथं अरे डोळ्यात जाईल म्हणा तर आईच्या गावात अरे गप केला का अरे डोळ्यात जाईल मग तू मी काटकी मोडून टाकी ना तुझी सांगतो तुला तुला सांगितलं कळत नाही काय रे अकल कमी आहे काय तुला शांत राय सत घे यार गप केला का वा गाड्या ए आला का गप केला का काय टेम्परेचर तुला का तू हा सतखेळ सतखेळ हा अरे गपकी कालवा कर नको नका सारे कुत्रवडा जागा करशील तू कुत्री मागा लागते ती मग मला एक ते भोग लागली गप का नको कालवा करू नका मग खाली ये ना मग तुला चिंबीन मग खाली येईन मग गप केला का थांबा तर तुला खाली इथून चिंबावतोस हे बघ आता कस काय बेला कार बेला हा गड्या हा नच काड्या नाटकं करतोय आवडतोय का टोपीला का अरे गप केला का ताण बसतोय मानाला खाली मग कशाला दिली मला घ्यायची तर मग हा काय ना दर मग तुझी टोपी तर मग काढून देतो तुला नका लय नाटका करतोय का घे तुझी टोपी काय नका कशाला देत आहे आधी मग वडतय फोनाला का मला नाही असलं आवडत चल लवकर जागरण जायचं आपल्याला कटक्याच्या उरग लवकर का बसलो की मी अर चल जाऊ दे लवकर का उशीर होतोय लका चल लवकर कोण र मला म्हणलं तुला छती नाही अरे चल मज टेप लाव चल आणि टेप लवकर पंच्याऐंशी सेंटीमीटर छती माझी पंच्याऐंशी चल बोल लवकर आण लवकर तुला कस काय चुरगाट टाकला बरं काय चोरी केली होय तुला लगा मग डोकराला फोन लावायचं नव्हे तुला कवा सोडून आणला असता लगा लगा मला सांगायचं नव्हे गपे लगा का तडी कोणी बी मला म्हणायला लागली सारखं तुला डोकरान धुमासलाय काय डोकरान धुमासलाय काय हे बारक्या तुम्हाला कोणी सांगितलं र काय बी उठावता वेळेला का हा अरे बाबा नो धुमासलंय मला पण कशाला काय सांगताय लगा कोणाला हा हा गप्पा बसा की का नो हा ही काय सांगण्याची गोष्ट आहे काय परत जर कोणाला सांगितलेलं दिसलं ना दुमशेन मी तुम्हाला चिंपवीन मी बारख्या हा लका एकतर डोकऱ्यानं दुमासले ते दुमासले आणि त्यात पण असला बोबाट झाला त्याच्यामुळे टेन्शन इथे लई मारण्याचं लोक आंबा कोणी टाकला इथं लोक का आंब्याचा सीझन गेला लोक आंबा मिळाला नाही म्हणून आता पावसाळा आला की आंबा टाकायला लागली अरे हे दिवसात आळ्या पडतात ना लोक बरीच चाबरे येतला का मला चालतंय काय बी कसं कमी कधी खातो आंबा त्याला काय तवा लोक आज लई खायला गावलं का चराय बिराय लई भारी गावलं का आज कुणीकडे दिवस उगावला लागा मारखाने आपल्याला खायला लागा तीन वेळा टाकलो लागा लका लगा लका हे मार्काचं लय चांगलं होईल लागा नो लका चेअर वेळा टाकलं लका शेंगदाणं बी टाकतोय फोटोनं टाकतोय लका लका हारभार टाकतोय लका लका आतापर्यंत लका असलं काही टाकलं नव्हतं आयला कुणीकडे दिवस उगावला आज लका लका लका हे मार्काचं लका लय बाहेर होईल लका आजच्या गावात आतापर्यंत लका लय इतकी मजा नव्हती आली लका अशा गावात हा हा हा हा हा लय भारी वाटतंय राव मालकाने मशीन लय एक नंबर आणलंय मालिश करायचं लय माझ्या येते राव आयच्या गावात केवढंच आहे र नको लय चौकशा बंद करल ए सर माग वागाड्या मला खायचं आहे सर माग सर माग येत मग खाऊन बघतो कसं काय लागते आया आया आय आंबाट छार लका लका किती दिवसात शिळ होतं काय माहिती आंबाट तोंड झाला का हे ए टॉमी मागं पळू नका तुला सांगतोय मी तू पळला का नाही बाकी सगळी पळतेली एक तर दम भरतो आम्हाला पळल्यावर टॉमी मागं पण नको नाहीतर मग तुला त्या लकडबाला मांजराला कसं तर तोंडात धरून झेंजडायचं तसं झेंजडीन तुला त्यांना आयुष्यात परत तलप झाली नाही हां तसं झेंजडीन तुला का पळतोय आता हां नाटकं करू नको तू आम्हाला एक तर पळलं होतं तू ग बसत जावायच सांगितलं कळत कळत नाही काय तुला एक काम करायचं कर त्याला चल माघारी चल माघारी त्याला परसाद देऊ आपण मागच्या बॅक साईडच्या पायाचा त्याला झटका देऊ आपण चल त्याला परसाद द्यायचा आलाय तू त्याला चांगला प्रसाद देऊ चल मागच्या पायाची लाज बसली का नाही चांगलं तोंड वासा लाव त्याला ये बरं पुढं कर पळाला आता हा गाड्या परसाद द्यायला तू परसाद झटका देऊ तुला आता लय मस्त कडक ऊन पडले पाण्यातला का लय गार लागलं ए उडे टाका उडे टाका लोकांनी उठायला लागले का कसंही माहिती का बाहेर नेऊन दुमसल आपल्याला पाण्यात काय आपण कुठे बी पळतो पण ही बाहेर नेऊन दुमसल आयला बहुतेक बसाय बघताय बरं का या लवकर या या या बसाय ना काही नका डुकार दिसायलाही सर माडायला का पण लय वातावरण ताट केलेलं का सगळी भीती ह्याला कसं तू मस्त येईल का सगळ्यालाही नाही लय जागूड खेळ झालाय तू दुधाच्या बादली बसती बसतीया आणि दूध पितीया आणि माझ्या वेत नाव तर बस हाल अजिबात मालकाने मला दोनदा तू वाचलंय नाटक करून इथंच बस अरे काकाची कबुतर लयची एक नंबर येत राव अहो बघाय कस काय करते ती हो का कस काय चणचणीत देत का नाही दोन्ही बी काय बी खाते ती हरभरा शेंगदाणा बघा आता आणत ठेवलं का नाही तरी तोंडातला बरोबर खाणार बरोबर कसं काय खाते अहो लय खतरनाक कबुतर ती ही काकांनी पाळ्यात पण एक नंबर ठेवलेत राव तोंडातलं पण खाते डायरेक्ट बघा आता एक मिनिट हो का हे बघा कसं काय टिपलं त्यांनी बरोबर खातय राव कबुतरांना मानावं लागेल काकांना मानावं लागेल राव म्हणे मोबाईलमधला उंदराचा डान्स बघ आणि तसाच बरोबर कर मी शूटिंग घेतो आयच्या गावात मला चवाय आली काय लोक ही उंदराला चवाय आली काठी गोळून ठेवली मला आता तमाशाला जायचं होतं ना संध्याकाळी नऊ वाजता कसं होतंय रात्री जायचं म्हटलं ना कुत्री मागं लागते ती मग काटे हातात असली का नाही वैदा बघते ती वय डुकर दादा तुमची ऑटोग्राफ पाहिजे होती तुम्ही लय फेमस झालाय राव आपली आता दहशत निर्माण व्हायला लागली बरं का डुकराच्या पाठीमागं आपलाच नंबर लागलाय आता कसं होतंय आपली आपलं व्हिडिओ बिशी उचलतो या आणि बिशीच्या व्हिडिओला कसं होतंय लाईक करते ती बघायच्या आधीच त्यामुळे व्हिडिओ व्हायरल होतात आता बिशीने खटके आले ती काय कॅमेरे घेऊन हे चला पळून ती काय करते ती तू व्हिडिओ बनवते ती आणि व्हायरल करते ती हे चला पळून लवकर थांबू का अजिबात बाबांनो तुम्ही बारीक बघितलं का बारीक अरे त्याचं तोंड बघा की ती हसतोय का अरे ला का सकाळी अकरा वाजल्या ला का आपण चार वाजेपर्यंत ती खाली पडेल म्हणून थांबलूया लका ही पडतोय वय का अरे खेळतोय ला का ही लका पाण्यात ह्याने आपला घाम काढला लका ध्यान ना सोडून ह्याचा बाबा मालकाने राव एक नंबर सिस्टीम केली राव आणि काय झालं माहितीये का त्यांनी गाडी पसाय आणलं होतं ही मशीन ऑन गाडी पुसून झाली की मला म्हटला घुस खाली मी म्हटलं काय तुला काय करायचं घुस खाली मी घुसलो इतकं जे भारी वाटलं का नाही तुम्हाला सांगतो मी तुझा ताणच गेला निघून इतकं भारी वाटलं का नाही एकदम फ्रेश वाटलं एकदम फ्रेश आणि कसं आहे माहिती का आंघोळ करायची गरज नाही तरी पण मी महिन्यात एकदा आंघोळ करतो बरं का पण नाही केली तरी चालतंय इतकं भारी वाटतं अहो कसं आहे माहिती का आपण लय उशीर करायचं नाही नाही नाही उलटं फिर उलटं आणि उलटं फिरावलं जे इतकं भारी वाटतं का नाही तुम्हाला सांगतो लय एक नंबर आणि कसं आहे माहिती का जास्त वेळ थांबायचं नाही एक मिनटं फक्त आणि कसं आहे मालकाला ह्याचा मशीनचा खर्च आहे लाईटबिलाचा खर्च आहे त्यामुळे आपण जास्त वेळ थांबायचं नाही एक मिनटं झालं की लगेच निघून जायचो मी एकदा म्हटलो होय व हे कुठनं आणून केवढाच आहे मला म्हटला लोह चौकशा करतो तू तुला मी बंद करीन तेव्हा बसणे आपण काय इचरत नाही काय नाही काय करायचं एक मिनटं झालं की सरळ रस्ता धरायचा आणि निघून यायचं